آه، سفيان حناني طالب باحث في علوم الصحة بجامعة الحسن الثاني بكلية الطب والصيدلة وناشط آه، مدني وفائل جمعوي le créateur ديال le concept ماشي رجولة ماشي رجولة هو أولا منصة رقمية آه، اللي كنهضرو فيها على الرجولة في المغرب كندافعوا فيها على الرجولات الإيجابية وكنحاولوا آه، اننا نكسروا حاجز الصمت على الرجولات السامه آه، ولكن ماشي رجوله هي ايضا آه، مساحه للنقاش مساحه للنقاش على شنو هي الرجولات الرجوله اللي هي حاجه غائبه من le débat public en في المغرب ودونك في ماشي رجوله حاولنا اننا نفتحوا هذه المساحه باش نحاولوا نهضروا على على الرجوله شنو هي الرجوله على بزاف ديال الرجولات على الرجوله المهيمنه السائده وكيفاش نقدروا آه، نخرجوا من آه، من نظره آه، fixe ولا figée ديال شنو هي الرجوله ونصرفوا الرجوله في في الجمع تولي جمع كنهضروا فيها على الرجولات نخرجوا واحد الرجولات اللي كانت غائبه او مغيبه ونعطيوها الكلمه donc tout d'abord بدات كفكره كفكره اللي مرتبطه هي خرجت في زمن الحجر الصحي ولكن هي كذلك le cumul ديال beaucoup de réflexions ديالي وديال الناس اللي كنشتغل معاهم آه، في لو كوليكتيف الليل كوليكتيف الليل كي ان كوليكتيف اللي كيخدم على لا ديفيرسيتي اي لا بلوراليتي دون لا سوسيتي ماروكان en donnant la parole à euh, toutes les personnes qui sont invisibilisées dans la société. Dans euh, le podcast, de a eu le kalima de nas manin, brojola, kadalik achatsin ou mchatsat film le genre ou la euh, masculinité, mais kadalik des influenceurs et influenceuses qui travaillent آه، بالرجوله آه، كنطرقوا ليه في في, في ماشي رجوله انا شخصيا ما كنفصلش آه، الرجولات السامه ولا الذكوريه le patriarcat. On peut l'exprimer بزاف الطرق mais ما كنفصلهاش على على un contexte global mondial mais effectivement في المغرب donc في des في des sociétés بحال ديما la société اللي كتكون آه، محافظه اللي ما كيكونش فيها le débat اللي ما كتكونش فيها لا ليبرتي ديكسبريسيون كيكونوش كنهضروا فيها على بزاف المواضيع آه، اللي كيخلي آه، النقاش ديالها كيولي صعيب اي جو بونس هادي لا بارتيكولاريتي ديال le contexte du Sud ولا le contexte marocain ولا نقدروا نهضروا على ديال لا ريجون مينا اكسيتيرا يا بزاف د الرجال qui sont jugés حيت ما كيدخلوش في واحد le modèle ديال ديال الدكري donc هي كتعيق ماشي غير الحداثه كتعيق بالنسبه للانسانيه الانسانيه بوكو دو جون اللي ما كي ما كي ما كيستمتعوش ولا ما كي انيكزيستو با بلينمون حيت ما كيدخلوش في le cadre ديال ديال ديال une définition de de la masculinité والتربيه على على على الرجوله السامه ولا على الذكوريه أه كتجرد الرجل وحتى احيانا انت تنسى ولا بزاف د الناس كيتجردوا من الانسانيه ديالهم بسبب هاد آه، السمومه ولا la toxicité اللي اللي كيقدروا يترباو فيها حتى المواطنه يا يا دي جون كي نون با اكسي لا سونتي حيت ما كيدخلوش في le cadre ديال ديال ديال la définition de la masculinité. Y a des gens qui sont jugés في l'école في السبيطار في المدرسه في بزاف د البلايص غير حيت ما الذكوريه ما ما فهمتهمش ديما كنبغي نرجع ليكسبيريونس بيرسونيل موا جو مي بوزي بوكو دو كيستيون Euh, sur ces choses-là où je pense que c'est ce qui me donne la légitimité de travailler sur ce sujet. Parce que Anna, je suis, je suis un homme socialement, donc euh, j'ai commencé à me poser des questions sur ces, ces choses-là. Moi, j'aimais beaucoup parler avec les filles et j'assume ça, assumer le fait que je trouve que les discussions de, de femmes, et contrairement à ce qu'on pense, sont très importantes. Mais parce que comme chez Madrasa, quand qui farqona, ils faisaient une ségrégation, qui voulaient l'oulad bouhdom ou le bnat bouhdom. Euh, il y avait des profs, les sauf quand les bnat qui connaît le qdam ou les drari l'or, ou les filles, dima, on l'utilise comme image, il aziz عند l'oustada, كتسخر, etc. Et les wild qui me bora, et donc on, on genrait les gens. Et moi, je posais des questions, je pense que, من هنا le point de départ, هادو يمكن c'est des éléments اللي بزاف ناس يقدروا يشوفوهم ماشي مهمين ولكن كنعتقد انهم c'est le début de quelque chose. هما اللي كيوجدوا هذاك الدري العنيف اللي ما كيبكيش اللي كينكسبريم با سي سونتيمون اي بالمقابل البنت اللي كيخصها تكون آه، ظريفه حنينه كتجمع رجليها فاش كتجلس آه، اللي ساده على راسها ايل بارل با بوكو كيخصها تفكر شنو بغات تقول حيت اي اي expression اي حاجه بغات تقولها كنقدروا انتربريتيوها اون بو دير لي كو هي عاهره que هي آه ما مربياش et cetera Et je pense هاد زعما هاد المشاكل كامله اللي هضرت عليها دابا السبب ديالها هو التعريف ديال الرجوله je pense الى داكشي اعاده النظر في المفهوم ديال الرجوله هو مهم الا بدلنا شنو هو مفهوم ديال الرجوله كنقدروا نحلوا بزاف ديال المشاكل ونعطيو مساحه لبزاف الناس باش يكونوا حاضرات وحاضرين آه، انا مغربيا في المغرب الكبير كاين بزاف ديال المبادرات ودي حاجه اللي زوينه بزاف في الشباب الشباب والشابات ديال ديال المنطقه كاين بزاف ديال آه، المفهوم ديال المناصره ولا المفهوم ديال آه، la l'alliance c'est des alliés مناصرات ومناصرين لبعضياتنا وحنا كنشتغلوا يعني كنشتغلوا على على المواضيع مثلا في ال expérience ديال ماشي رجوله y a beaucoup d'activistes de la Tunisie et de l'Algérie اللي قالوا لي بلي مهم اننا نخدموا حتى بالعكس حتى سخروا المنصات ديالهم هما pour si y a d'autres leaders qui n'ont pas de l'initiative je trouve que de la solidarité Mohamed Djida et non malgré toutes les différences qui dans le contexte qui est en là si et si y a un actif acte je pense qu'il y a beaucoup de différences maintenant regardez les femmes les femmes algériennes les femmes tunisiennes les femmes marocaines qui ont besoin de l'aide moi ma aide elle est qui est besoin de points qui est de اللي آه، من بيناتها اول حاجه هو الماضي الاستعماري من آه، بيناتها هو le rapport اللي عندنا مع l'Occident اللي من بيناتها هو حريه التعبير ومن بيناتها حتى les mentalités ولا les arguments. Quand on parle de مثلا كونت اون قلبنا على les stéréotypes هادو كاينين des études qui le montrent les stéréotypes على les femmes مثلا في هاد المجتمعات بثلاثه اللي اللي كنعرف اللي كنعرف زعما باش ما نلغيش دول اخرى في, في المنطقه en tout cas الدول اللي خدمت معاهم بزاف في المغرب الكبير هما l'Algérie و la Tunisie كاين بزاف les stéréotypes كيتشابهوا بزاف حتى في ce qu'on dit sur l'homophobie ولا ce qu'on dit sur سور لافورتمون سور توت لي questions لي التنوع والتعدد الجنساني والجندري كاين واحد <laughs> دوك les stéréotypes هما متفقين عليهم كاملين فهمتي ديال الحرام مريض l'avortement كتقتل النفس البشريه et cetera هاد les arguments كتلقاهم كيتشابهوا مما يؤدي انه نقدروا نخدموا ensemble يل بو يافوار دي مبادرات اللي كنجمعوا فيها كاملين وكاملات وكنقدروا نتوجهوا للمجتمع المغاربي لانه مهم وكاين تكفاءات كاين دي زيكسبيريونس اللي مختلفين كنقدروا نبدلوهم من بعدياتنا ونتعاملوا مع بعضياتنا نديرو حنا في ماشي رجوله on donne le podcast, on donne la parole des personnes concernées, des experts euh, tunisiens et tunisiennes وحتى الجيريان كان مهم يكونوا حاضرين معنا لتبادل الخبرات كاين بزاف الامنيات مي اكثر امنيه اللي مرتبطه بهذا الموضوع هو آه كنهضر مع مع العائلات مع الامهات اللي كنعرفهم كيسمعوا لنا بزاف والاباء لانهم هما هما الاصل انا je pense باللي ملي كيكون الاصل زوين كيقدروا كنقدروا نحلموا بعالم احسن الا ما ربيناش ولادنا وبناتنا على على العنف على كره الاخر على التمييز المبني على على على الجندر الا ما بقيتش او سي دي شوز ايبر سامبل الا خليت خلي ولدي يبكي شنو c'est gratuit؟ زعما فهمتي ربي يكون بغى الرجال ما يبكيوش كان غيخلقوا ما كيبكيوش tout simplement زعما الا بغينا نهضروا بنفس اللغه اللي كيهضروا بها هاد الناس العائله والدوله الا اجتمعوا بجوج وكانت عندهم هذه الرؤيه ديال مجتمع ديال التعدد والاختلاف والخارج من من من, من الاطار ديال الرجوله السامه غادي نقدروا نمشيو مزيان وغنقدروا نبنيو واحد الوطن اللي كلشي كي كيحبو كي كيخدم عليه شكرا